untuk menerima hadiah sembako diabetes dari Buang, Ya foto dulu, foto dulu, foto dulu. Ya. Foto Foto Ya. Foto bersama. Foto dulu.